नमस्कार Sat Sri Akal and welcome back to real time blogs मैं आपका दोस्त अजीत गैर आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपने एटलीस्ट ऐसे तीन लोगों को शेयर करें जो आपके कहने पे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकें बिकॉज आने वाले सात दिन में एक ऐसा कंटेंट बनाने वाला हूँ जो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो सके या उनके या उनके किसी जानने वालों के लिए हेल्पफुल हो सके और हो सकता है कि शायद आपको इससे कुछ अलग ही मोटिवेशन मिले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो जैसे आप लोगों ने अभी टाइटल में भी पढ़ लिया होगा कि हम ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की ग्रॉसरी आइटम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन सा ऐप ज़्यादा फिजिबल है कौन सा ऐप पर ज़्यादा ऑफर मिलते हैं तो गाइज ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फ्लिपकार्ट से तो ये हमने फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन कर लिया यहाँ पे ग्रॉसरी का ऑप्शन बहुत ही इजीली फाइंड हो जाता है जो कि आपको दिखेगा बाकी और मल्टी मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं तो यहाँ पे ऑफर्स देख रहे हैं आप एक रुपये में एक किलो का चक्की का आटा आलमंड्स सौ ग्राम चीनी है बिस्किट है आइस टी है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको ईजिली मिल रही हैं ये धाम मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है तो चीनी मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी मेरा <laughs> महीने का कोटा ख़त्म हो चुका है मैं ऑलमोस्ट सही से ऑर्डर करता हूँ अपनी सारी चीज़ें देख रहे हो fifty percent forty percent buy one get one सारे ऑफर बहुत ही ईजिली क्लियर है आपको ईजिली दिख सकते हैं ये जैसे मैंने आपको चॉपर दिखाया था जो चॉपर था वो अवेलेबल है यहाँ पे 159 समथिंग का मैंने परचेज़ किया था और ये देखिए यहाँ पे ऑफर बड़े चीज़ें सिंपल है जैसे हम तीन चीज़ों को ही हम परचेज़ कर रहे हैं तीन से चार चीज़ों को जिसमें आटा होगा ऑयल होगा चाय पत्ती होगी तो पिल्स बैरी का मल्टीग्रेन आटा जो मैं नॉर्मली ऑर्डर करता हूँ वो हमने एक ले लिया फिर अब यहाँ से हम चलते हैं ऑयल के लिए ऑयल या घी जो भी है यहाँ पे ऑप्शन है ऑयल और घी उस पर क्लिक करेंगे इस ये सारे ऑयल आपको अवेलेबल हैं कैटेगराइज्ड भी हैं सारे के सारे कौन सा ऑप्शन आपको लेना है कौन सा परचेज़ करना है अगर आप इन सभी लिस्ट में से अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैटेगरी में भी जाके चूज़ कर सकते हैं तो जैसे मैंने मस्टर्ड ऑयल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल होगा और फॉर्च्यून का कच्ची घनी का तेल एक लीटर हमने यहाँ पे ऑर्डर अपने कार्ट में ऐड किया है उसके बाद हम इसमें ग्रीन टी ऐड कर लेते हैं ठीक है ग्रीन टी भी काफ़ी अच्छा रहता है हेल्दी रहता है तो यहाँ पे मैं 25 और देखते कितने tea bag maximum tea bag वाला हम लेते हैं तो ग्रीन टी का हमने सर्च किया और ग्रीन टी में 30 टी बैग मतलब महीने का ही पूरा लेके चलते हैं बिकॉज एक महीने का पूरा ही कोटा रहेगा तो ये सही है इको वैली का है तो इसको तीस टी बैग का 148 का हम इसको 15 परसेंट डिस्काउंट इसको ऐड कर लेते हैं तो ये मेरा ऑलमोस्ट जो ऑर्डर है 600 का हो चुका है तो अब इसको मैं आगे प्लेस कर सकता हूँ तो छः सौ रुपये के ऑर्डर के अंदर मुझे करीबन आठ आइटम सात से आठ आइटम मिल जाती हैं थोड़ा टाइम लग रहा है नेट स्लो है तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑलमोस्ट जो मेरा कार्ट है उनमें सारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं है एक हज़ार पंद्रह रुपये के सामान पे मेरा सात तीन सौ रुपये का डिस्काउंट होता है यहाँ पे हाँ डिलीवरी चार्जेस लगते हैं करीबन पचास रुपये का अगर आप यही ऑर्डर हज़ार रुपये प्लस करते हो तो डिलीवरी चार्जेस आपके वेव हो जाते हैं तो हज़ार रुपये का सामान पे मुझे तीन सौ अस्सी बयासी रुपये का डिस्काउंट मिला है और जो मेरा टोटल कार्ट वैल्यू बनी है वो देख लेते हैं एक बार वो है छह सौ तिरासी रुपये की कार्ट वैल्यू है तो अब इसको हम ये बंद करते हैं और हम देखते हैं अमेज़ोन पे ऑर्डर करना कितना आसान है तो हम यहाँ पे आ, अमेज़ोन ओपन कर लेते हैं अमेज़ोन के अंदर भी कैटेगराइज इतना इजी नहीं है भाई सिंगल ऐप के अंदर इन्होंने सब कुछ भर दिया है सब कुछ मतलब यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको फाइनेंस सर्विसेज मिल जाएंगी वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा हर चीज़ इनके एक सिंगल ऐप पे अवेलेबल है थोड़ा सा भरा भरा इनका ये मुझे ऐप लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता इनका यूआई मुझे समझ में नहीं आता कि आपको नहीं लगता सही अगर आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताएं इनका यूआई आपको कैसा लगता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैटेगराइज के अंदर पेंट्री uh, का तो ऑप्शन शो नहीं कर रहा है फिर फ्रेश के अंदर हम देखते हैं फ्रेश में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल अच्छा फ्रेश में ही पेंट्री का सामान आपको मिल जाता है तो इसके अंदर फूड uh, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऑप्शन में आपको सारी चीज़ें दिखती हैं ठीक है अब यहाँ से हम इनका ऑर्डर प्लेस करते हैं ये खुल गया इनका फूड वाला सेक्शन तो अब यहाँ से जैसे मैंने वहाँ पे आटा चाय और ऑयल किया था तो हम यहाँ से वही पिल्स का आटा चेक करते हैं कि पिल्स का आटा है कि नहीं है ऑयल दिख रहा है यहाँ पे पहले हम पिल्स का आटा ऐड करेंगे पाँच किलो का आटा पिल्स का तो ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं कि वही वाले प्रोडक्ट ऐड करें अब यहाँ पे वो मुझे आटा तो नहीं दिख रहा पिल्स वेरी का यार हो सकता है यहाँ पे पिल्स वेरी का आटा ना हो उसमें पिल्स वेरी के अदर प्रोडक्ट्स तो हैं बट वो आटा नहीं है तो हम आशीर्वाद का आटा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर पाँच के जी का आशीर्वाद में ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो ये ऑर्गेनिक तत्व फ्लावर है जो वो ऐड कर लेते हैं 199 का है अब हम ऑयल ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा ना मुझे ये मैसी लग रहा है फ्लिपकार्ट के कंपेरेटिव भाई मतलब ईजी नहीं लग रहा जितना फ्लिपकार्ट में वो ईजी लगता है उतना ये मुझे अमेजोन ईजी नहीं लग रहा है सही बताऊँ आपको तो <laughs> थोड़ा सा मैसी है ये आ, सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी हो रखी है बट जैसा वहाँ पे है वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे ऑयल ऐड हो गया है अब हम यहाँ पे टी बैग टी डालते हैं इसमें ग्रीन टी नॉर्मल टी भी है तो वो कौन सा होता है वो देखते हैं तो यहाँ पे मैंने चाय उसकी टी आ रही है नॉर्मल टी बहुत ही मैसी टाइप मतलब इतना इजी टू यूज़ मुझे नहीं लग रहा बाकी आप लोग भी बस कमेंट करें कि आपको अमेज़ोन ज़्यादा पसंद है कि फ्लिपकार्ट और कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे ऑफर मिलते हैं ग्रीन टी बैग्स का डाल के देखते हैं ऑप्शन क्या आता है कि नहीं आता ये आ गया है यहाँ पे ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी टी है Tulsi honey green tea 25 tea bag वाला तो मैं प्लेस करता हूँ ये 25 टी बैग वाला 168 का एड टू कार्ट कर दिया है देखते हैं एक क्वांटिटी एड टू कार्ट भाई यहाँ तो नहीं आया यार ये दोबारा बैक चलते हैं थोड़ा मैसी है भाई मेरे लिए मैसी मैं इजी नहीं कहूँगा मेरे लिए तो इजी नहीं है बाकी आप लोग सजेस्ट करें कि आप लोग कौन सा पसंद करते हैं ऐप कौन सा आपको सही लगता है एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं भाई सॉरी यार मैं इस ऐप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इसको आगे आगे मूव मूव ऑन नहीं कर रहा तो गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको अमेज़ोन का एक्सपीरियंस है मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब है अमेज़ोन के इस ऐप पे की प्रोडक्ट ऑर्डर करने में तो मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब है भाई अमेज़ोन को लेके फ्लिपकार्ट में ज़्यादा ईजी लगता है ऑर्डर प्लेस करने में तो गाइज़ ये आपको डिपेंड डिसाइड करना है कि आप कहाँ से ऑर्डर प्लेस करें कहाँ पर ज़्यादा ऑफर मिलते हैं ग्रॉसरी के सामान के लिए ग्रॉसरी ऑलमोस्ट uh, एक या दो दिन में डिलीवर हो जा रही है फ्लिपकार्ट भी कर देता है अमेजोन भी कर देता है बट जो ज़्यादा ईजी हो ईजी टू बाय हो जहाँ से आपको ईजिली आप ऑर्डर प्लेस कर सकें तो आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस करें मेरे अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट इज़ बेटर पर अगर आपको लगता है अमेजोन तो आप उस पर मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐप आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों तो आज की वीडियो में जो मेरा बेसिक मोटो था कि लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन परचेजिंग सभी लोग कर रहे हैं तो हमें किस ऐप के थ्रू करना चाहिए और जो ज़्यादा हमें फीसबल लगे उसकी नॉलेज आपको देने के लिए था तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए कंपैरिजन के साथ और आपको जैसे मैंने इनिशियल बोला कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को अपने ऐसे तीन दोस्तों को, को फॉरवर्ड करें जो सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं नया कंटेंट लेके आने वाला हूँ सभी के पास पहुँच सके और जो उससे मैं बताना चाह रहा हूँ वो सभी के पास उसकी नॉलेज पहुँच सके तो आज के लिए इतना ही Thank you, Tata, bye bye.